Et n'oublie pas, t'es ça fait des lances, roquettes lance lance-lance-roquettes. You're here because you didn't die. My advice is don't die. Eh mais où pas tout ça Moi aussi je veux les tuer. On bouge There's a jump pad nearby I can activate. Let's use that to get in. Ah, il y a des gens derrière moi. Et du coup, ça fait quoi là mon truc Ça rien. On rebouge ah, hein, attendez-moi Oh, carton. When Schmidt slipped and fell on him. She screamed, disappeared, grille pas tes munitions. Attack, ah, smashed the damn travel note. Allez, allez, allez Il est où le piège à fantôme Voilà Il y a quelqu'un qui a vomi un peu partout ici. Oui Miniachi parmentier, un peu joué. Étant un robot que la trappe subit plus de dégâts corrosifs mais moins de dégâts de feu. faut que je fasse attention à toi, c'est ça Il y a un mode bleu pour Anaïs. Ah maintenant ça s'appelle Hyperix C'est pas mal. C'est quoi Ah ouais. Ah bah voilà Ah oui. Ah, mais tout de suite, quand on n'est pas sur la lune, ça marche moins bien quand même. Non, là on est autour de la lune. C'est pour ça qu'il y a plus de gravité. Logique. Ah, c'est nul la gravité. Aïe ah, Wanted for bank robbery, public inebriation, and murder of several elected officials. Débrouillez-vous sur la voie publique. là, bah, Is she, uh, seeing anybody? <laughs> cute. Ready to dance? You're fighting <laughs> against its basic programming. You need to work with his idiocy, not against it. Exactly. That's... Ça marche mieux. Actually, really good <laughs> idea. Thanks, baby. Love ya. Aww. I was a labor of love, and desperation, and pride, and anger. <laughs> derrière les gars, derrière, derrière. Bon, ça fait deux fois que je saute, ça fait deux fois qu'il se passe rien. We are ever closer to Germ Armageddon. Germ widows will cry over their Germ husbands' corpses. Pourquoi tu sautes toi Non, on l'a même pas vu C'est par où qu'il faut aller Y'a pas que toi Bah, <laughs> là où y'a pas Anaïs, c'est vrai, pardon. Quoi None shall be spared. Mon dieu. Gagne une tête. No. People, movies, kissing, being stuck in this closet. So, so, so, so angry! Euh, voilà, il est cool maintenant. Quoi Quoi Quoi Quoi Je suis morte Bah t'étais là, t'as ah, monté là-haut non Ok, bah grab non. some books. Ah si Righto. Hein bah, Sprouch Les Sprouch Anaïs ah. Oh attends, je suis un pro moi. Je veux le faire Attends, on va chercher un bouquin. Je te filme pas là. Il rentre pas dans mon lecteur de disquette. Yeah oh, C'est Hey, boys, you're the hell me. Go back to saying stuff about booty salads. <laughs> That was awesome. <laughs> Oh, bah. C'est tout laisse par terre. My ah, l'homme qui ne savait pas descendre des escaliers. Yes. Ah, t'étais à côté Uh, J'ai l'impression que tu te prépares à recevoir des gens. Oh putain, ils sont restés dehors Ah mais non, la grenade elle revient 0, 1, 1, 1, 0, 0. Non, c'est pas ça. No thank you. She was just yellow dans tes bras. Yellow's his favorite color, and appearances matter, so if everything's yellow, he'll love me. T'es pas jaune à la base. Think you could draw something that shows the depths to which Nakayama would go to impress Jack? Aw, I wanted to dance! What the hell is Claptrap painting? It looks like a skag dry <laughs> humping a vending machine. Nice color though. I'll get it washed off later. Did you hear that? He almost pronounced my name correctly. That means he pretty much loves me. Why are we the best? Yes? How would we like to die? I don't know, somewhere warm with a sexy chick nearby, maybe. Robojack, Robojack, say, I'm going to jack you up. <laughs> Just like that. No. Who wants to make out? What? Jack and I will be together forever. <laughs> okay, walking away now in fear for my life. You know J'ai pas vu à quoi ça ressemblait. Euh... On a oublié Mathieu. Et en plus, c'est me chie dessus. You know the Helio station was built to observe Pandora? If not, please leave. Identify yourself or I will continue to be Am terrified. I too much it's Jack. for you? Basically. <laughs> C'est ton deuxième euh, ton nom de famille plus ou moins Friends mm, Non. Moi je pense à Anaïs hein. Seb aura <laughs> éviter des munitions encore plus vite. Ah, on doit se... C'est quoi cette taille de boulot C'est pas par là ah, C'est pas par là careful with those restraining bolts valuable. Anything that can shut up a pretty high demand. Qui vote pour qui Moi je vote pour que... Un claptrap qui aime le chocolat, il est forcément bien. Bon allez. Ah Il est 22h. De la bonne humeur pour toute la famille. Le titre déjà est sympathique. Par contre, elle a oui. oui. Ah ouais d'accord, c'est vraiment une boule de neige que tu balances quoi. Oui, c'est ça. Alors, c'est ça. Alors déjà moi qui vise très mal. Oh. C'est très mignon, mais voilà. Oh, ah, j'ai détruit une caméra de surveillance. I need a bunch of crap. Go get it. Let's do this. Believe in your dreams. la radio. Il y a un fusil d'assaut unique. Ah, c'est quoi ça? C'est pas pour manger? it's stuffy in here. Let me crack a window. Euh... On Oh. mourir, hein That was awesome! un skin. Oh. ça y est, tout le monde est dans les menus. Ah Faut pas le faire chier ça. Oh, le temps de changer d'arme. Préciser, le temps de sortir le lance-roquette. Oh zut. Combine the soldier brain and the torque brain and the science blender. Follow me, the blender's over here. C'est vraiment scientifique ou c'est juste pour se donner une légitimité cette femme est folle Oh. le bouton de la science. Oh, house. So you're not actually a scientist, are you? A tentacle? Ew! Oh yeah, you like that? got it from Pandora after what? It is classified, but yeah, yeah, yeah, pretty awesome. Ah, on est en train de refabriquer un grand ancien, ça va être génial. ça. Pourquoi moi je sens la douleur Don't unleash it for realsies. Moi je vote pour qu'on ouvre quand même. Ouais, moi aussi. Warning, the authentication code access denied. Incorrect authentic access denied. <laughs> shoot the access denied. Incorrect access denied. denied. Incorrect access denied. Incorrect access denied. Incorrect access denied. Incorrect authentication code. She's a perfect replica of the creature that terrorized Pandora. A destroyer! That tiny thing? Ah, il fait mal quand même. Carton à côté du TP. Challenge? Right. <laughs> T'es en retard. Mais faut la sortir de temps en temps pour qu'elle prenne l'air. Oh, mon Bon, oh, voilà. Ça brûle bien en tout cas. Welcome to the maintenance area. It's not done yet. Alors, il y a un chemin long et un chemin court. Et en chemin long, il y a plein de mecs à buter, des coffres, euh, tout ça. Je vais Je sais pas où je vais, hein. Mais ça a l'air bien. <laughs> Il y a un carton qui est apparu. Ah, on est toujours à la plateforme centrale. Ah, ah bah. Pas moi. Enfin, sauf Florian qui <laughs> s'est barré. Qu'est-ce que tu fous là-bas Et Anaïs qui allait monter à l'étage. Ah, oh, ah, <laughs> Dommage Ah mais moi il y, a une fontaine à dégâts qui Mais Il a combien de points celui-là Beaucoup trop <laughs> sur les boutons, je pas que ça Oh trop bien Je vais l'avoir, je vais voir, je vais voir Et merde pas ah, sur moi si seulement il y avait des ennemis. au revoir <laughs> Refais-le <laughs> Eh, je suis pas morte Ah, la vache ah, je sniper Mais <laughs> là Il y a trop de gravité ici locked the place before Donald took over. <laughs> Uh, go ahead and power up carton, that fast travel. Pas. That's the thing that'll destroy the moon? What's powering it? Oh, it's just dumb stuff, usual, the normal... Attends, y'a Jack qui te parle à Jack Bah t'as l'impression d'avoir un gros monologue en fait. Oh, une libellule